El sector que avui veurem concretament és el sector de comunicacions mòbils. És un sector que en pocs anys ha esdevingut el sector més important, és a dir, més important des del punt de vista econòmic, el que mou més diners dins del sector de les telecomunicacions i de les TIC en general. Per tant, és un sector molt dinàmic, és un sector dels quals, del qual tots en som usuaris, però no només veurem el sector de comunicacions mòbils, veurem també el sector d'internet, banda ampla, telefonia fixa i el sector audiovisual, de manera que pugueu tenir una panoràmica bastant àmplia de què és el que està succeint en el món de les TIC des del punt de vista del mercat. Per què és important? És important per diversos motius. Primer de tot, perquè és el sector en el qual la major part de vosaltres treballareu. Segona, és important tenir informació del sector perquè, perquè si rebeu una oferta amb algun d'aquests subsectors, sapigueu si és un subsector que està creixent, que està decreixent, eh, qui és qui, quines són les grans empreses que dominen cadascun d'aquests subsectors, o bé si està fragmentat el, el que és el, el mercat, i perquè tingueu una, una idea més clara, una noció més clara d'on esteu entrant. No? Si teniu diverses ofertes en diversos sectors, doncs aleshores podeu decidir quin és el que més, més gràcia us fa des del punt de vista de perspectives de creixement, de futur professional, etc. No? Eh, el que tenim representat aquí dalt és l'evolució dels 10 últims anys del sector en aquest cas de les telecomunicacions, incloent audiovisual. No, no podríem dir del sector de les TIC estrictament, perquè quedarien excloses els sectors de desenvolupament d'aplicacions, per exemple, el sector més comercial. No? Per tant, el que són eh, les telecomunicacions més incloent sector audiovisual té aquesta evolució allà on podem veure en blau eh, el que es coneix com el sector minorista, no? el sector que ven a usuari final, i en verd tenim representat el sector majorista, que és eh, la relació comercial que s'estableixen empreses entre elles. No? Per tant, veieu que el sector majorista és més petit, el sector minorista és més gran, però el que sí es nota és una, una pujada bastant important, estem aquí en torn a 25.000 milions, fins a arribar a un màxim que s'apropa als 45.000 milions, i ara mateix estem en, en, en baixada. La crisi fa que la gent mm, compri menys, menys telecomunicacions, compri, consumeixi menys productes audiovisuals i, per tant, hi hagi una certa baixada des del punt de vista de la facturació. Això són ingressos. No? Per tant, si ens fixem en l'últim any, l'últim any en el qual ens fixarem és l'any 2011, ens trobem en que la facturació és d'aquest ordre, de 38.000 eh, milions d'euros.